Thank you. начала. Я літала тебе, шукала, але не знайшла. Я співала на небі, літала на землю, дивилась і смутку, вкрилась так гірко співала, тебе я шукала